doing today? Asking the people questions on Halloween. Swanee, show them the madness, yo. フリーチンチンっていうのはどういうことですか ?Boys only フリーペネソフトタッチ。おお oh. oh. oh. <laughs> That's our mate. Let's fucking go, Darren. I gotta wash my hand after this, yo. Did you murder Abe-san? Oh, no comments. No comment. We got him, boys. Expecto Patronum. Whoa, what is that? Expelliarmus! Yo, fuck this interview. Yo, Swanee, come with me. Oh, they're dressed up as policemen. What do you dress up as tonight? Oh, <laughs> sorry. Fire ass fucking costume, man. What? That's a fire ass costume. What you doing out here tonight? To be honest, I don't know. You just you just said fuck it. Let's just go as Pikachu. Let's see what happens. Maybe somebody will catch me. Hey, eh? hey. What are you dressed up as? Sora from Kingdom Hearts. Ni hao. すいません、はい、ちょっとあの外人とデートしますかしませんどうしてですかはい press どどのぐらいですか140キロ140 fucking kilogram bench press yo oh god damn what's your goal for tonight I'm taking her to pee that's the goal for tonight yes that's <laughs> right now go quick quick はい、すみません。あの今日の目標は何ですか？今日の目標ですか？100人と写真撮る。How much have you done? about 30 or 40? 30 or 40? Yeah. o k o k 僕の目標はああなたのインスタグラム。 <laughs> OK です。 今日の目標は何ですか潰れるまで酔うことソニックとシルバーとシャドウ誰が一番いいですかお兄ちゃんが Okay, lady killer over here. Yo, go in a circle real quick. おっぱい派かお尻派どっちですかどっちですかおっぱいおっぱいおっぱいですおっぱいわかりましたあざます What type of mushroom are you? p o i s o n ああなたは何ですかあ私はペニスです I have no idea what I'm gonna ask these girls. Ni hao, ma. No no shumi wa wa nan Okay. Okay. Okay. Okay. shibuya にはまの趣味は何ですかラップ。よ。OK、OK。OK、OK。俺の名前は渋谷のトフロミンゴ。 必殺技はそうオーバーヒートここから始まる今はニートかもしれないけどいつれはリッチになってヒーロー描く理想の上やりたいことやってるだけじゃ無理かもしれないけどもやりたいこともやった方がいいんじゃねだと思うぜここは渋谷のハロウィン俺たちが今日のニューウエストのヒーリー Yeah. Let's go. Now it's time to find some uh, cute girls. Let's go. あのな、here, here, here. コスチューム可愛いからちょっとあのカメラに見せてくれませんか、okay. ちょっと立って、ちょっと一回ぐるぐる。Damn, damn. 今日のコスチュームは何ですかこれはうさぎちゃん。ううさぎちゃん可愛いですね可愛い今日の目標は何ですか10本あと引きます、so、You're gonna get chicks with this? Yeah Did it work so far? Work so... あー、very boring No 今ゼロ今ゼロ今日の目標は何ですか今日の目標は 女の子といっぱいやります男の子はどう少しだけおっぱいとお尻どっちの方がいいですかお尻お尻お尻お尻であなたは何ですか高梨シリカ中梨シリータはい、はい、自分可愛いと思うまあまああえてはい、あ、i very 可愛い、very 可愛い、Thank you. Yeah. はい、c o あなんか世界になんかメッセージ言いたいことはありますか、我が名はカダム混沌の闇の使い手魔王でありダークヒーローでもあるこの世界を広めようぞこの名を以上です ありがとう。 I'm thinking about Schrodinger's cat right now. I don't know why. How long to guys? That's what I'm asking. I think we continue till you're in the hotel. mission here is done. Let's get out of here. Uh, what's your favorite color? Red. ホワイト。黒。青。ブルー。ホワイト。黒。ブルー。Red. ブルー。ホワイト。黒。Red. ブルー。ホワイト。 レッドブルーホワイトピンクホワイトオレンジグリーンあちょっと待って本当に怖いやだピンクえ白え何何何えいいから何何何え待って赤ピンクえグレーグレーグレーグレーグリーンイエローパーポパーポブラックやだマジでやだわかんないもう怖い No, no, no. ブルーロック。ブルーロック。Rainbow. ブルーロック。Let's see how long I can continue. you. It's the end of the Halloween weekend. Almost 5 o'clock, first train of September 1st. We're very tired. September? Yeah, right? November. Oh yeah, it was a great Halloween experience. Right in front of the Shibuya station, next to the police station. Hope you enjoyed this video. I'm trying. Uh, did I stop recording her? Oh, you're filming? Yeah. Why are you filming the whole time, bro? Bye! Fuck. Give you guys attention. That's a success tonight, boys. Let's go. 今日は YouTube なんですよねあ質問一つだけ今日の目標は何ですか今日の目標は、はい、無事に帰ることです無事に帰ることあとなんかああオッケーオッケーなんか韓国で結構ひどいことありましたね転ばないこと生きて帰りますで今日なんかあの男の子をゲットするとかこういう目標はないですないですああオッケーオッケー残念ですねあの外人の人となんかデートになんかオープンですか オープン外国の人が好きか、はい、好きです好きですかかっこいいと思いますねクールクール一回写真写真はい、お願いします。炭治郎はどこに行ったどこに行ったえー、炭治郎か伊之助誰もっと好きえーと炭治郎炭治郎で炭治郎で好き。オカマですかオカマまあ ちょっとは日本人ではないですけど、あんまり日本語下手なんですけど、すみません。そうか、OK。w a どこから来た中国です。Oh, cool. 你好。你好。谢谢。ありがとう。Take a picture, take a picture. Like, a, like, a, like an actual picture. 外人とデートしたいですかああ、私元彼ペルー人だった。ああ、ペルー人。 <laughs> えー、じゃあ、え、じゃあ出身、出身は ペルと名古屋もともとああオッケーオッケーけどペルーで育てたっていうことああなんかね名古屋にいっぱいいるの外国人がオッケーオッケー、わかりました、じゃあありがとうございました Thank you 今日の目標は何ですかナンパナンパ女の子あのゲットできました三人三人三人三人。あ、ダクホテルに行きました。いやまだ。まだ。 <laughs> あじゃ今から。 wait, wait, wait. Ask him if that helps. If that... Yo, we met some fucking young yakuza members in bunny costumes. Bro, that, showed, that boy showed me his cock. Oh, really? Yes. I got it on video. you got video. his cock on video? Yes. Oh, we're going viral on TikTok. Yeah. Ask if we can take a picture. Uh, uh, uh, the rating question? Huh? The rating question. The rating. The rating question. No, no, no, that's a shitty question. Just ask him what the what. Okay, が腕腕の筋肉の実すごいじゃん腕腕すごいじゃん腕 OK cool cool cool there you go there you have both thank you こんにちは、um, インタビューできますか OK wait あなたたち何ですか犯罪者犯罪者 OK 腹筋か腕腕の筋肉どっち好き腕腕 Thank you ありがとううちはこのこれ何ですか What's that? What's that? Oh, yo, you were fucking right. So you're uh, sperm, sperm. Ah, okay, okay. Uh, can you ah? Can you show show me again? for me again? It's me. Oh, yes. What? okay. Yeah, he, you got it. We got it. We got it. Wait, wait, wait. Does this work on girls? Uh, 女の子、uh, モテるこれで。この腰も OK, OK. あ、u けど目標は何ですか今日の。OK, OK. じゃああなんか違うコスチュームの方がいいんじゃないの ?OK しょうがないあ Don't worry no problem Yeah? My face is good Okay okay okay I mean the right woman will come ああ合ってるあここれにこれが好き女の子が来たら本当に完璧な女の子 Right? Right? Right. Yeah. Yeah. yeah. You want to say? You got any more questions? 選手のダンスあやってください <laughs> オッケーありがとうございましたありがとうございます